皆さんどうも、ひかりです。今日はですね、まあ、なんで大阪を選んだということについて、ちょっと話したいと思います。なんで大阪なのって聞かれるよりは、結構、なんで東京じゃないっていうふうに聞かれるけど、やっぱりな、こういうあの欧米系の外国人がほとんどあの東京の方、あの関東地方の方に行ってしまうと思うけど、別に東京じゃなくてもええやろ 私が大阪を選んだ理由がすごい単純やと思う。何回か旅行してきてな、日本に。で、2008年、あの、一人で、初めて、ほんまに一人で、日本で旅をして、で、やっぱりこう、あちこち行ってみたいと思って、大阪は、たった一泊やったのに、そこが、あの、友達ができてね。んで、2009年の秋、インターンシップやっててな。それがやっぱり、あの、 日本に実際住んでみたいと思ってほな日本のどこがいいかとあのちょっと考えたら考えたらあんまそんなに考えなかったも大阪やねって分かったよ友達がいるからさそこがすごい大事やねあのやっぱり一人で海外に住んでたら友達がいたらそこに行ってしまうでしょ特に私 ね、会社でインターンシップをやってたので、また留学生だったら、そのあの学校とかで、まあ、どこでも友達作れると思うけど、その会社の人がね、みんな20代以上、自分19歳で、それは別に友達作るわけないでしょ、あんまり。やはりそもそも友達がいるところに行けばいいと思って ですね、まあ、わずか3人ぐらいだったけどでもその人たちにまたいろんな人を紹介してもらってあのすごい、まあ、人脈あの広いっていうか、まあ、いろんな人を知ってるよやっぱその友達ま作ったらね離れたくないよ、うん、なかなか大変やからさ友達作るのは、うん、あの外国人だけじゃなくてもやっぱ日本人あの例えば 大阪生まれ育ちの人が急に20代の頃はねあの東京に行ってしまったらそこからまた友達作れるかどうかは不安でしょちょっと、うん、だからもう特に外国人なんでやっぱ、うん、ここがいいよなと思うよその人がいるからなあの海外で一人で住んでるなあの家族もここいないし向こうの友達もここに で寂しくないとかよよくあの聞かれるけどうわ寂しくないよもうここは友達いるからね大丈夫というわけで <laughs> 大阪に来てしまいましたあんまりそうやな離れたくないな特にあの大阪弁が通じてもうて、うん、しゃあない <laughs> 動画を作る時にねあの一応共通語で 頑張ろうと思ってるけどやっぱりあの大阪弁あの混ざったりするんですいません <laughs> まあ東京はね確かに大阪より大きいしそこが特に介護人の場合はね働ける会社の方が多いかもしれないけどうんでもみんなのところじゃないと思うね私が個人的に大阪がいい大阪すごい大好きやね もちろんまたあの神戸とか京都とかその辺、まあ、関西地方なあのどっか住んでっても全然構わないけどなるべく <laughs> あの大阪の方がいいな私次のこの「私のこと」っていうシリーズの動画は多分あだ名についてにしようかなと思って、うん、なんで光になったとかあと YouTube のこのチャンネルの名前は 違吉ヶ平黒船やねんけど、それもなんで違吉ヶ平黒船やねんとかあみんな思ったりするかもしれないし、まあ面白い話やで。ということで、あの次の動画、ぜひ楽しみにしてください。ほなね、